hogy bírja a terepet. Ott menjél be, az az, jó! Ez az! Mutassuk valamit? Kanyarodj arra, a másik irányba. Mutassam, hogy mutassa apa. Hm? Vissza, kanyarodj vissza. Nem lehet már. Megpróbáljam, várj, figyelj kicsim és lefogtam. Látod? Aha. Látom. Látod? Aha. Hát Kiszakadtam, hogy csináljátok? Nem szögöttünk. Kis barátom, ott van a másik oldalon a kocsi. Ott van. Jaj! Erre, erre, erre. Gera ida Lili. Ne ida gera. Iya. Lili osida. Mana hari? Kuci. Kuci. No no no no. No no Lili. Ayo. Go. Eh, go biar. Biar.